Ish dëshirë se jo se më kushtëzoi kuzhina që unë mos të studioja, se pastaj u martova dhe direkt me fëmijë siç bajnë edhe këto dhe Isha, isha, isha se isha pa shkollë. A kupton? Shumë pamundësi të tjera që unë ngela pastaj edhe pa shkollë. Jo se nuk më ka ngelë merak, po nuk ia lë domethanë kësaj që ngela unë pa shkollë. Kënaqem, këtë punë e kam shumë pasion me thanë të vërtetën. Edhe eksperimentoj çdo ditë. Çdo ditë. Edhe nga dita në ditë në shën, por në mëngjes sa zgjohna pinë kafe jërë. Masanej dalim, shëtisim, bëjmë punë nëpër bahçe, nga ora 7 e gjysë vijmë, bëjmë gati fmijët për shkollë, thonë dhe unë me të sa mi mele mi ashtu. Masanej në punë nëpër shpi, kështu, kur na dalin koha, bjem në tokë, me e punu token. Dalim ndonjëherë kështu ka i xhiro të vogël se ato të mëdhajat janë për qytetarët. Kam edhe mendimin, kam edhe dëshirën që mund të punoj me i knaqësi të madhe me to, por kam i knaqësi se mund, mund t'i japim edhe një zhvillim venit ku këtu ku jetojmë. Po dhe grave të fshatit u ka pëlqy shumë kjo ky projekt. E, kishin dëshirë si të na zhvillohet vendi edhe të jena i fije ma aktive në punën edhe ma të bashkume njëra me tjetrën. Investimet për me, me se guzhina të jetë e pasur me prodhimet e fshatit. Mund të çojë djathë, mund të çojë qumësht e kosin. Nuk është se ka shumë punësim këtu, sepse është një fshat që ka shumë familje këtu që janë nuk kanë sigurume as bukën e gojës, vetëm marrin me borxhe, se si jetojnë as vetë nuk e kuptoj. Unë për shembull që jam me një tardë, me një rogë, edhe unë jetoj me shumë sakrificë. Jena konë shumë keq, po shqyqyri se na u ka punu rrugë. Se e kena pas rrugën për faqe të zezë. Tash shumë mirë rruga, shkolla pra pasht. Nuk a larg për fëmijë. Po janë, kur s'ki punë, s'ashtë për shembull asnji gja. Kur s'ka punë. edhe i kam thanë Engjëllushës, e kishte edhe kjo si ide, domethanë, po mori mendimet tona, dhe u propozu për sera. Engjëllusha pra, që ishte u ba organizatorja kryesore e grave tona, Qelzës domethanë, në bazë të fjalëve që Engjëllusha kishte thanë për ne, Serë jo, kështu me punu jashta, punojmë shumë, kena shumë toka, po nuk, nuk e punojmë shumë, marrim shumë pak. Kemi shumë lodhje, edhe shumë pak shpërblim domethanë prej saj. Kurse në serë asht prapë ndryshe, se në serë marrim tanë vjetin, mjellim, marrim. Duke pa edhe nëpër domethanë marrëdhanie me vendet e tjera siç me Qelzën apo me Qerretin duke pa se ato janë bashku pse mos bashkohem edhe ne duke pa domethanë edhe prezencën e shoqatës që erdhën rreth meje për të na thanë ça duhet me ju nimu ju ose ça mund të bajmë ne Edhe ne ju përgjigjëm për një guzhinë sado pak të vogël për kalamajt e shkollës. Na ishte një diçka se sa blejnë për shembull kalamajt kështu gjëna të bleme, pse mos me pas një diçka bio, si byrek, hamburger, diçka kështu shpijet. Do këmbëngulja që të vazhdoja dëshirën time, ose për mësuese ose për guzhinën. Ta kem njërën dëshirë. Janë të dyja se më pëlqejnë, si guzhinën se e kam pasion. Kanë ba kursin domethanë 30 veta këtu. Ka qenë domethanë një periudhë shumë e bukur edhe për gratë, se domethanë çdo ditë shtunë e mojshin menjen, domethanë për të shku te kursi, aty ka qenë diçka dhe bukur si në jetën e tyne. Kurse për këtë pjesën artizanale, ishte një eksperiencë që kena marrë në Shkodër, kena shku atje dhe kur gjatë kohës që kena pa te gratë tu punu me tezgja, na ka lakmu edhe ne, pse mos me ba edhe na këtu në Iballë, diçka të tillë, meqë tuf delesh kena lesh edhe për punimin, mund ta bojmë edhe prodhimin e penit vetë, edhe pse mos me ba diçka artizanale, meqë ashtë edhe një produkt edhe i zonës, se ka kohë që zona nuk i ka promovu këto gjana. Një kam në Suedi, tjetri është gati për i dalë letrat në Itali, edhe tjetri është këtu me ne. Dëshira ime si prind ato të vazhdojnë, të ecin sa ma shumë të vazhdojnë shkollën, sa ma shumë të ecin me, me jetën e tyre përpara. Se domethanë një ndihmë, s'do të kisha shku fare në kurbet. Pse? do punojsha, do jetojsha në venin tem e qetë, pa probleme, pa kthy kryt mrapa. Frikë s'kam me nejt vetëm, po e trishtume jam. Se fmijt i kena bo me nejt me ta. Se nuk ashtë mirë për me e lanë venin e vet. Atëherë, kur lehet veni, ka varfni e ka gjithçka. Ka trishtim e ka gjithçka. Ashtë edhe mentaliteti i fshatit ktu se burri domethanë e ka, ashtë burrë, e ka atë ligjin n'dorë domethanë. Për vete s'e ka problem, ik, del, vjen, pa leje, kurse për gratë, nuk shtyhet pa marrë leje, se të paktën thotë më trego se ku je. Me të thanë drejtën, me rastin tem që unë e kam marrë vetë, ashtë krejtë ndryshim ata që martohen me shkuesi. Unë vetëm që i tregoj se ku jam. Domethanë, i tregoj se unë kam për dalë. Jo se unë mund të marr leje, a ka mundësi për me shku. Në rast se unë jam i lirë për punët e mija, po, shkoj. Ashtë ashtu. Kurse kur shkon n'punë, hapet, e flet me dikan, flet me një tjetër, merr, edhe domethanë, bashkëpunon me një tjetër, n'at punë, ose ku di un se, se i rastis asaj, edhe e pjek E pjek në mendje edhe din me dialogu edhe me burrin domethonë edhe me familjen. Gratë në Shqipëri dhe sidomos në Koman, këtu lidhem dhe me zonën, bëjnë shumë punë të cilat nuk vijnë të pagume. Pavarësi ekonomike, mendoj që i jep një hap shumë të mirë, shumë të mirë emancipimit të grave dhe dhe vajzave. Pra ndaj edhe projekti jonë ka qenë i, i mirëdetajum në, në struktura specifike për secilën gra, për secilën grua që ka qenë pjesëmarrëse, që në një farë mënyre të ardrat e saj nga puna e përditshme të njihen edhe në familje. Ajo ka qenë edhe si, si bashkëpunim njëra me tjetrën, domethanë, në grup, se vetë qendër sociale, vetë emri qendër sociale që na bashkon. Shkojmë te njëni-tjetri, dalim pimë kafe këto, dalim ndonjëherë në digë. Këtë e kena me harmoni. Gratë e fshatit jena shumë të bashkume. Shkëmbejmë ndoshta edhe problemet që kena në familje ose me fmit ose se si, mu për shembull se vajza është një moshë shumë delikate dhe... Ja, s'bëhet fjalë, për shembull për po pote për po unë, për po pote ashtë të Normal që të jesh ma lirshme e ma... Del për shembull ma shumë për çdo gja. Kurse gruaja sa asht me mend, se rren me mend për shembull. Asht gjithmonë ma, ma e mbyllun. Varet ça ju sjell jeta ndonji fat ndonji gja, e kështu familjet e tyre të jenë mirë me familjet e tyre, e kështu gjana, po pjesa e para që drejt te vajzat e mija vetëm puna, ngaqë mu më ka mungu aj punë gjithmonë. Është shumë më e vështirë jeta e mamit se sa jeta ime si e një vajze. Po me pak mundim, me pak ndihmë besoj se ata do ta kenë shumë më të lehtë. Duke kriju një pavarësi ekonomike, gratë kuptojnë se sa vlejnë. Kështu që ne nuk do të lëvizim nga vendi. Ne do të mundohemi që të sjellim edhe të tjerë këtu që të jetojnë. Domethënë janë të papërtueshme. Nuk përtojnë që me, me kompensu edhe atë që mungon burrit thjesht sepse ju ka ardhë dita që me dalë, që me tregu vetveten.